ci gaban bayanin muke nan har kullum ina so in nuna mutane a mutane sani mutu ma ba wai goyon bayan ainihin wato wani mutum ne muke yi ba a goyon bayan abin da gaskiya ne kuma ba ma zuwa mu mu ainihin bishire mu mutumin da da gaskiya domin muna ko muna kiyaya da shi a'a mun ba mu kiyaya da kwajin gayin gaskiya duk wanda ya gaskiya sai mu bita dama ita muke nema haka din abun yake an gane ko amma matsala ka san in aka ce an sa al'amari cikin siyasa to shine matsala kuma wani dan siyasa ya ce a malami kuma ya goyi bayan bazum wani wani haka zai cewa bai gane cewa ayar da bazum ya karanto ita ce na sa karanto kuma ne bayani kuma ga bayanin malamai ya kake so ina zakarin a'a ni ba bazum ne ke goyon bayansa ba abin da karanto na alkur'ani shi nake magana haka nan ne ana fahimta kaga so shine matsalar siyasa wani saboda karancin ilimi wani koda almajiri ne ma haka zai hode ce a ah, to na san ko kai ka zo haka za ka karanto wannan wurin ayar ka shiga ka karanta wannan ayar haka za ka karanta ta to me nawa ha ah, me wa dan na ƙara tabbatar da shi abin da shugaban ƙasa ya ce kila in ya karanto abu in suna gane kamar wani abu wata manufa ce to mu da muke ganin mun karanci abin da an shari'a sai mu zo mu ƙara bayani in kana ganin ba gaskiya ne ba ƙarin bayani da muke akan abin da shi shugaba ba zai ya yi magana in ba gaskiya ne sai ka zo ka yi bincike mana ba ga ayoyin alƙur'ani nan ba ga hadisai ga bayan na malamai shin kowane mutum ne an halitta man sha'awar mace biyu ko uku hudu akwai mutumin da haramun ne ka ɗauki littattafa na addini ka karanta haramun ne haramun ne a aure mace biyu ko uku ko hudu ya eh mana an haramta mai ke shi shi in people polygam bai yiwa ne zama polygam ya zama mai auren mace biyu ballantana mace hudu ba mu ne man ce ba magana shari'a ce ne mun shugabanni suna irin nan sai mu ce alhamdulillah tunda Allah ba mu shugabanni masu sosai yi magana da sunan musulunci ai mu gode ma Allah ko da an samu kurakure sai mu dawo mu ma mu gyara kuskure kuskure ai kowa mai shi ne ba wanda ya bai kuskure babu wanda ya bai kuskure wajen faɗa ko wajen aikatawa kana kirda don ka yi daidai sai ka aikata kuskure a aikace ko a faɗi to wannan ba a ɗauka shi laifi an gane ku na'am don haka wannan aya fal'atul karima tubayyinu Allah al-mubah Minan nisai Isnataini, au salasa au arba wannan aya da makarantu karanto fankihu ma taba lakum nisai tana bayanar da adadin da Allah halitta mutum ya aura wanda an ka halitta ma wanda shike da iko wanda yake da ikon aikatawa fa wanda yake da ikon aura ba wai mai sha'awan auren ba kar mu duka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tazawwajul wadud da walud fa inni mukathirun bikum al umam ku aure mata masu soyayya masu yawan aihuwa saboda ni ina alfari da yawan ku kiyama. shi annabi zai umurta mu zan Allah mai ta auren ƴaƴa mai ta bar su ga sunan barkatai ga jahilci ga jahilci ga rashin sana'a ga rashin sanin ya kamata ga rashin tarbiyya haka mu ta auren mata da yawa ga 'ya'ya da yawa shikenan tarbiyya ta lalace jahilci shi mamaye mu a cikin al'umma haka ne kuke tsammanin annabi yake nema a wallahi ba shi bane manufar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan mafi yau mu da muke aure muna yi auren mata biyu uku hudu saboda Allah a dalilin wannan magana da annabi ya ce ne domin mu samu al'umma ta annabi ta yawaita ne annabi alfari da yawan mu ƙarya muke yi mu ƙarya muke ba dan wannan manufa ba ce wallahi dan bin bukatocin mu da sha'awar mu na aure kawai kaga mace kana so. wani ma ba dan saboda addini bane matan nan ko da za ta kai shi ga kafirci sai ya aure ta ƙarya kuke yi ba dan annabi ya ce ta da waduda waduda ba ku auri mata masu soyayya masu aifuwa don in alfari da yawan ku alƙiyama ba dan haka kuke yi ba dan di kana son ta ne in ka fara aure to harko ba ka tunawa da wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam an kama maka matarka kila sai ka kwanta da ita kila ma sai ta dauki ciki ta aihu ba ka tuna da ce aiko kaga annabi ya ce mu aure mata masu soyayya masu aihuwa ba to kuna ce mana wannan da wannan za a labe yawwa don haka idan aka yi magana ta gaskiya ba abun da an naka mutum ka yarda an baka yarda ba kuma ya sauran naka wallahi eh mu ba abun da yake sha yake damu mu in mun faɗi gaskiya wallahi in kana so in ka dawo kareta to sai me gobe in ka kareta ni ma gobe ai zan dawo ko zan sake nana ta abin da na faɗa yi so mu zuba zuba mu da kai eh ka faɗa in faɗa ka faɗa in faɗa ba shi kenan ba menene ka haɗi san ranka kana hana ni ni na ainihin ga yana wasan rai kana da naka san rai ina da nawa kana goyon bayan wani wanda kila kai shi kake goyon bayansa in ba duk an yi abuwan da mutum yake jin daɗi ba duk ba ta yi ma ba ko sai a wulakantar da wasu mutane zai ta yi maka daɗi wa'azi haka yake wata ranka ka ji mu muna wa'azi zar daɗi wata ranka ba babu daɗi za mu bi ma'ana za mu wa'azi ka ji muna wa'azi abu ya maka daɗi cikawa da da haka ne sawa ne Allah shi mai albarka aha wata ranka za ka ji ni kamar ka tsine min eh mana to yanzu ka ɗauka don Allah ne ake yi in ka ji abun da ake gai wanda ka ji daɗi ka san cewa haka wa'azi yake ka gode ma Allah kai ma wanda ya faɗakar da kai wannan kai mai addu'a ta alkhairi kuma kai fata wannan alkhairi in kana aikata shi ka dawo akan aikata shi in baka nan ga aikata shi kai fatan Allah ya baka iko aikata shi in ka ji mai wa'azi ya hudu abin da an sharri na lalata wanda kana a kansa kakka zage sa kakka ci mutuncinsa kakka hasala kakka fushi da shi masoyinka ne in Allah taimake ka kai rinjaye dan ka gyara wallahi wata ran sai ka ita kajin malamin na ya haro a zikar malamin shi Allah shi mishi albarka wallahi a dalilin shi na barkaza na barkaza ina tuna wallahi wata shekara da daɗewa yau an kai shekarar ta kai goma sha nawa wani bawan Allah da tun ina yaro sa'an nan ya taba ainihin wato min wani abin da bai dace ba wajen shiga sinima <laughs> to amma da ikon Allah dai Allah da iko ne ana tafi ana tafi yanzu suka halin da'awar halin wa'azi wa'azin da muke gidan radio a shi wani shiri da nake akan maza a mata su rika biyayya ga mazaizayen su wannan abin da ikon Allah ya sa matan shi sun tankoro har sun dawo suna mishi biyayya wallahi yayi nema na sai da yazo bakin kofar da ya ce a bana farko ce Allah shi muka albarka kai Allah shi muka albarka wallahi Allah shi muka albarka ce a dalilin ka mata na gasan su? kuma mata na suna min biyayya suna min da'a insha Allahu akbar <laughs> yace a dalilin wa'azin ka to kun gani shi ne Allah ya samu gane Na'am, don haka muna magana akan polygamy, wani bai san menene poligami mun ka ci ne abin nan ta'addudu zaujat, mutum ya aure mata sama ga mace ɗaya ne polygamy. Marie pleading firm. An gane ka aure fiye da mace guda. Musulunci ya raida da wannan amma ba gare ka ba in ka zama ba adali ba. Ba gare ne in na zan ba adali ba. ba gare ni ina zan bai iya biya san mata bukatar ta su bin nan bai iya biya san musu bukatotin su ba amma na iya mace guda in biya ta biya san mata bukata rura ko ce iri sannan kuma wajen saduwa ina iya biya san mata bukatar ta amma in na aure mace bai ban iyawa dan kokarin nan da nake wajen biya san mata bukatar nan na bangaren kwanciya in an ka raba shi biyu to ni rabgo nake eh rabgo nake ban iyawa sai in zo waje wata ita kwana ita sarara ngarran ngarran ita ko yari yaran ta ta ɓaci an gane ko to kaga wannan bai dace ba haramun ne a wannan wuri in aure mace biyu ne ballantana a yi magana ce suwa dan kokarin nake da shi in ciyar da mace guda yanzu ina karo mace biyu abun nan dai na mace guda kila zan shi zan koma in koma rabu in raba musu in koma ina kwaburu in raba musu su bi wannan abinci bai yi daidai ba ban iya ba Allah bai bani iko ba in bari ka in aure mace biyu haka ma uku an gane ku yawa ballantana a zo tsarin abin da sai zamantakayya don haka kenan wannan shine abin da kamata mutane su gane a wannan wurin shine ma'ana zalika adana Allah ta'ulu Allah hanan ya agizo mu ne duk yadda Allah ya mallaka maka dukiya kai bawon Allah da kake ji kana da matsayi a cikin gwamnati musamman shugaban kasa ya magana akwai akan wani suke cikin gwamnati kwarai kuwa a ƙare magana a kansu saboda mafi yawa yana suke cikin gwamnati wasu matansu ne suke sa suna da turmakin kuɗin gwamnati kuɗin talakawa saboda ma'aikacin gwamnati bawan Allah shi bawan Allah ne shi ba talaka ba shi ba mai dukiya ba wannan magana mu ta a hankalinmu ya ku ma'aikatanmu na gwamnati amanar da aka ba ku ta shugabancin dukiyoyinmu mu talakawa ku rike wannan amana ba ta ku bace ba ta mace talakawa ma'aikacin gwamnati shi ba mai dukiya ba ne kuma shi ba talaka ne yana nan a wadace gwargwadon abin da yake ɗauka na albashinsa an gane ku shi ba mai kuɗi ba shi ba mai ainihin sirkin ba mai talaka ba maciyaci ba idan ka ce mai kuɗi ne a ce to ina ya samu kuɗin wace sana'a yake yi wace sana'a yake yake samun kuɗi kini albashin da yake ɗauka idan ya ce zai yi gadara ma bai isa shi abinci a wannan gadara shi da faskis na na ainihin wato wata da shi da iyalinsa ga abinci ga sutura ga magani ga kuɗin karatu da sauransu da haka ma'aikacin gwamnati ba a ce mai mai dukiya in an gashi da dukiya ya kamata a bincike shi shugaban kasar mu bazum Allah ya saka min alkhairi ka ci gaba da wannan abun da ake nan gayi eh muna da labarin abubuwan da ake nan gayi eh, a ƙara a ƙara a tsakulo su duk wanda ya handama ya babbakiri ya zalunce mu a cikin kasar ne ya taushe ya rubuta ciki bisa dukiyar mu shugaban kasar mu bazum mun baka yuka mun baka nama dama dai Allah ne baka ba mu ba shi baka yuka baka nama a tsakulo su wayannan a zo da su su gani inda suka wa wa'annan abin dukiyoyin nan eh, in akwai saura a amsu eh, a sa su a cikin ƙasa a yi mana aiki wannan ai shi ne saboda dole ne shiga ƙasa ya cewa magana da ya cewa idan kana cikin abin gwamnati idan kana cikin gwamnati kana da mace biyu ko uku ya ce wannan ba matsala kenan kai ta zama da ra'abinka amma in ka ce ƙaro wata mace misali kana da mace biyu su kashi daɗi ka cikin wanda ka ce karo ka ce a sai dai kawai ka hita daga cikin tsarin gwamnati mana ka sauka ka kai auren ka karo mace uku ta hudu kun hazu poligami ba ya ce ba poligami kana aika zan polygam ko da kana a cikin tsarin gwamnati kafin ka kafin ka zo kana nan kana da mace ka bi misali ko mace bi kana polygam kana aikin gwamnati yawwa kana da mace uku poligama kake kana aikin gwamnati ko mace hudu gare ka amma da ya zamo uku gare ka ko bi yanzu kana cikin aikin gwamnati kuma ka ce ka kara to kai abin tambayawa dan larura za ta ƙaru shi ko shugaban ƙasa ya san da larura tun za a koma a yi ta na cikin dukiyar kasa saboda ya san abin da annan magana ta gaskiya yau kai ba dan kasuwa saboda Allah don Allah dan uwa da kake aikin gwamnati kana da mace bi kana kokari kana ɗawainiya a kansu kuma ana ta samun ana ta ƙaruwa ana ta aihuwa ana aihuwa maka ‘ya'ya larura na ƙaruwa kana aikin gwamnati larura na ƙaruwa ga ‘ya'ya ga wasu ma ƙasa gare ka dangi kana cire su ka ƙaro ta mata kuma ka aika yi abin tambaya a ce to a ina ka samu kuɗin za ƙaro wata larura kuma kana ƙaro wata mata larura ta ƙaru kuma a ina za a samu biyan buƙata wannan larura in dai ba cikin asusun gwamnati ko kuma a sata dukiyar jama'a da wannan magana da shugaban ƙasa ya yi wallahi ni na goyi bayanta sosai ɗari bisa ɗari in kana son ka ƙara mace ta uku ko ta